As you know that we have started a complete course on research methods. आज जो ना हम लेक्चर नंबर फोर पे काम करेंगे इसका नाम है know your discipline tradition in research आप किसी भी डिसिप्लिन से ताल्लुक रखते हैं आपकी डिसिप्लिन के कुछ ट्रेडिशन होते हैं जो भी आप रिसर्च करना चाहेंगे उस ट्रेडिशन को समझने के लिए आज मैंने ये लेक्चर तैयार किया हूँ जो कि बहुत आमद है बिगिनर्स के लिए इंटरमीडिएट रिसर्चर के लिए और एडवांस रिसर्चर के लिए सो स्टे विद मी और इस लेक्चर में मैं आपको मुख्तलिफ ट्रेडिशन से भी नवाजता रहा हूँ are there disciplinary traditions I should know about कुछ ऐसे डिसिप्लिनरी ट्रेडिशंस है जिसके बारे में मुझे जानना चाहिए You are doing research in social science आप सोशल साइंस के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं as you know there are number of different social science which have different traditions and ways of working. Social science to be मुख्तलिफ शोबाजात में तकसीम किया गया It is important that you are aware of the research traditions in your disciplines. ये जानना जरूरी है कि आपके डिसिप्लिन के जो traditions है and understand the implications for your research. आपके research की जो implication है वो आप जान सके. Dip, different disciplines may approach the investigation of the social world with जैसे कि मुख्तलिफ डिसिप्लिन के मुख्तलिफ ट्रेडिशंस होती हैं उसमें कुछ डिस्टिंक्टिव थीरीज फाउंडेशन है कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स और टॉपिक फॉर रिसर्च है और कुछ है पार्टिकुलर रिसर्च मेथड अब डिसिप्लिन के बारे में मैं आपको बताता जाऊं कि discipline includes for example psychology is a discipline sociology is a discipline anthropology is a discipline and political science is a और तमाम के तमाम डिसिप्लिन का ताल्लुक कैसे social science much research is is inter interdisciplinary in its approach बहुत ज़्यादा रिसर्च ऐसे है जो कि मल्टी डिसिप्लिन के होते और इंटर डिसिप्लिन क्या होते हैं for example business education social policy और अर्बन स्टडीज में draw on theories and methods from a range social science में ये भी फॉल करते लेकिन जो बिजनेस का रिसर्च का तरीका है एजुकेशन का या सोशल पॉलिसी का या अर्बन स्टडीज का वो बाकी डिसिप्लिन से डिस्टिंक्टिव है यानी मुख्तलिफ अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें कि while you will need to familiarize yourself with the research methods currently used in your discipline कुछ ट्रेडिशनल अप्रोचेज है जो सोशल साइंस डिसिप्लिन में करामद है जब आप रिसर्च करते हैं तो आपको इन्हीं ट्रेडिशन से अपने आप को रोशनास करना होगा it is also good to know about some of the methods use in related discipline sometime जो ना हम रिलेटेड डिसिप्लिन के रिसर्च को भी अडॉप्ट करते हैं here are some of the traditional approach used in selection of social science अब जो ट्रेडिशनल अप्रोच है सोशल साइंस के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के मुख्तलिफ होते हैं मिसाल के तौर पर psychology experimental work which generate quantitative data psychology में जो रिसर्च यूज हो रही है वो क्वान्टिटेटिव डेटा पर ज़्यादा रिलाई करती है एंथ्रोपोलॉजी जो है ना field work based on ethnography attitude को और लोगों के जो है नजरिए को फाइंड आउट करना एंथ्रोपोलॉजी में फील्ड वर्क रिसर्च होता है पॉलिटिकल साइंस में सर्वे रिसर्च भी या पॉलिटिक्स पे आप रिसर्च कर रहे हैं सोशल साइंस का एक शोबा है तो उसको आप सोशल रिसर्च कहते हैं many of these approaches have been challenge in recent मतलब अब जो जो जो ना टाइम गुजरता जाता है इस ट्रेडिशन में भी चेंजेस आ जाती when you come up to write up a your research जब आप एक रिसर्च को लिखना चाहते हैं you may wish to do the same आपने भी वो अडॉप्ट करना होता है you should also be aware that different research styles are favored in different countries अब स्टाइल भी जो है मुख्तलिफ हो गई is also common to deploy different methods in one piece of research कुछ रिसर्च ऐसे होते हैं जिसमें मुख्तलिफ डिसिप्लिन के उदार किए हुए थे जैसे मैंने आपको बताया कि पॉजिटिविज्म और इंटरप्रेटिविज्म पिछले लेक्चर में बताया और इन दोनों को मिलाते तो वो जब दोनों अप्रोच को मिलाते क्वांटिटेटिव अप्रोच और क्वालिटेटिव अप्रोच तो उससे एक नया रिसर्च वजूद में आ जाता है उसको क्या कहते हैं मिक्स मेथड अप्रोच आजकल ज्यादातर सोशल रिसर्च में मिक्स मेथड अप्रोच को डिप्लॉय किया गया मुझे उम्मीद है कि आज की लेक्चर आपको पसंद आई मजीद इंफॉर्मेटिव लेक्चर देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आपसे ये भी गुजारिश है कि इनको लोगों के साथ शेयर भी करें और लाइक फीडबैक से भी नवाजते रहें ताकि हम मजीद इंफॉर्मेटिव बनाएं इन फ्यूचर में जो कि आपकी डिसिप्लिन के लिए आपकी जो नस्बत के लिए इंतहाई कार हो thank you so much once again may God bless you all अस्सलाम Gracias.